Робота з психологом та логопедом, різноманітні майстер-класи та курси з української та англійської мов у Запоріжжі. Працює центр розвитку для дітей-переселенців. Його засновники, подружжя Євген та Вікторія Долгі, розповідають, евакуювались до обласного центру з Мелітополя торік у березні. Тут заснували благодійний фонд та почали видавати гуманітарну допомогу переселенцям. Згодом виникла ідея створити і дитячий простір, в якому всі послуги надають безоплатно. Родителі приходять з дітьми. детьми, родители стоят в очереди за допомогой, что, чем заняться детям. Открыли на, на, на фонде маленькую комнату, где у наши волонтеры, психолог, логопед стали забирать детей и общаться. И мы увидели, что люди очень это помощь им в виде социальной помощи, гуманитарной, не только гуманитарная допомога, в виде каких-то материальных каких но и социальная помощь. очень нужна. Двійнята Олександр та Дар'я з міста Пологи. Їхній дідусь Юрій Колесник каже: діти бачили війну. У центр розвідку привів їх, аби діти могли адаптуватись до мирного життя. Вони знали, що таке кулеметна очередь що таке розрив снаряду, що таке автоматна очередь. Тобто вони вже розлічали, де, де яка очередь. Це дуже сильно страшно. Діти м, тільки почули автоматні очереді, вони прятались під вікна. У нас все преподаватели, которые у нас на центре, это не просто волонтеры, это люди с образованием педагогическим, психологическим. То есть это специалисты своего дела, на самом деле они знают, как работать с детьми.